kukole sikivu kwao Mungu wa udugu wake mupenda tukaribu baba walika mkono 1 2 3 4 Oh. <laughs> mtu mwenye nataja hoja ni sawa. Mbaya wale wanataja. Wote uchilie. Hadithi Mungu anamdumba na Yesu anasema Now, ladies and gentlemen, I needed to make a difference between musicians in Uganda and Joseph. Hagati, Ndagaramundea, Mubipulu, Yamadi, and Nabi, and Badia, Mulabe, Rugaba! mukeberani olobozi ku microfoni mulabange omuyimbi yanenyanyira eddoboozi olwo obanga waliyo omuyimbi e uganda atalimabakulu kubanze mwesomerera naye mumbulire baaliyo omuyimbi ayinza okuyimba bwate esawa zino singira saa mukaaga bulojabe Samena, Samena, Samena, Samena, Jema. Oh, my God, Jema. o Tajagenda. Jema, Jema, whatever. Jema, Jema. Yabulisewa, yabulisewa, yabulisewa. Mas tá né? tá né? é eu né? que tava lá, Samena, Samena, Samena, Samena. Lugar! Thank you. sirikulekerera muganda wange ate buli webalikanga bwoyitamu engoye yakuga ejja dr jose But I don't use that, I'm very... People to our on